Gapir. Gapir dedim senga. Abdurahimov, o'zingga o'zing muammo orttiryapsan bola. Oxirgi marta so'rayapman. Smartfon qanaqa ishlaydi? Har kuni biz mana shu narsalarni ishlatamiz. Ammo hamma ham uni qanday ishlashini bilmaydi. Nega qanaqasiga mana displeyga bossak birdaniga o'yin boshlanib ketadi. Yana bir marta bossak kamera suratga olishni boshlaydi. mana shu temir qutini ichida qanday jarayonlar ro'y beradi hozir hammasini tushuntirib berganni harakat qilaman xullas salom bu texnoplov man sadulla abdullayevman faris fariza bosila bugun bola senga check demak birma bir smartfonga tegishli bo'lgan har bir bo'limning nima uchunligini va nimaga javob berishini sodda va qisqa qilib tushuntirib ketaman keyin esa sensorli displey qanaqa ishlashini protsessor qanaqa ishlashini chuqurroq sizlarga tushuntirib bera olishim uchun alohida yana videolarni chiqaramiz mayli endi telefonni ichiga o'tish uchun sayohatimizni telefonni bosadigan barmoqdan boshlab keyin esa ichiga o'tib ketamiz xullas sensorlik displey sensorlik displeyni tagida elektrodlardan iborat bo'lgan qafas va izolyator bor yuzaki qilib tushuntiradigan bo'lsam ana o'sha qafaslar elektr maydonni tashkil qilishadi va agarda siz bu tok o'tkazadigan materialni masalan barmoqni ana shu ekranga tekkizsangiz elektr maydon o'zgaradi natijada o'sha o'zgargan joydan signal protsessorga ketadi va ana o'sha barmoq bilan tegilgan joy ishga tushib ketadi birdaniga boshqacha namuna sifatida odamni tanasini keltirsak bo'ladi masalan agarda tanangizga olov tegsa sizning miyangizga darrov signal boradi va siz og'riqni sezasiz endi agarda mana shu sensorlik displeyni shundoq olib tashlasak tagida ona platani ko'ramiz ona platani ustida barcha detallar protsessor har xil modullar joylashgan bo'ladi va ana shu ona platasi yordamida barcha shu detallar bir biri bilan o'zaro aloqada bo'la oladi va gaplasha oladi ishlay oladi xullas bir biri bilan tasavvur qilingki ona platasi bu ona tili va u detallarga o'zaro bir tilda gaplashgani imkon beradi assalomu alaykum здравствуйте аня хасайо kompyuterda ham masalan xuddi shu gap faqat ona platasi kattaroq bo'ladi va uni ustida sal ko'proq detallar joylashgan bo'ladi endi ana shu ona plataning ustidagi eng muhim va asosiy detal bu protsessordir va u nima vazifaga ega nimalar qiladi telefondagi barcha vazifalarni amalga oshirish bu protsessorni mas'uliyatidir xuddi odamning miyasi kabi masalan miya orqali biz tanamizni qimirlatamiz yoki masalan u masalalarni fikrlash orqali yechamiz protsessor mana kerakli tugma bosilgan paytida butun telefonni ishlaydigan tartibga solib qo'yadi va displeyni qayerga bosishingizdan chiqib kelib kerakli vazifani bajarishni boshlaydi va protsessorning ichida qancha ko'p yadrolar bo'lsa u bir paytni ichida shuncha ko'p vazifalarni bajarib qotib qolmaydi Bu juda ham yuzaki va sodda tushuntirish aytganimdek protsessor haqida bitta alohida video chiqarish kerak bo'ladi ha Aytgancha protsessorlarning kuchi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda eng kuchli protsessorlardan biri bu Snapdragon 8 Gen 1 top 3 ta eng kuchli protsessorlarning ro'yxatiga kiradi. U masalan yaqindagina chiqqan va bugungi videomizni homiysi Xiaomi 12T Pro ni ichida o'rnatilgan. mana o'yinlarni masalan bemalol yuqori sozlamalarda o'ynagani imkon beradi masalan mana pubgni o'ynadik umuman qotmasdan juda ham yaxshi o'ynalyapti yuqori sozlamalarda asosiy kamerasi esa 200 megapiksel 200 va kuchli protsessor deb ana shu kameraga olingan rasmlar juda ham sifatli chiqib kelyapti ayniqsa taxminan 6 million atrofidagi bo'lgan narxini inobatga olsak rostdan ham sifatli frontal kamerasi esa 20 megapiksel uni ham mana sizlarga undan tashqari esa ekrani amoled bo'lib turib 120 gerts yangilanish tizimiga ega xullas 120 gertslik amoled displey undan tashqari esa juda ham kuchli protsessor buning hammasi juda ham ko'p quvvatni talab qiladi ko'p quvvatni talab qilgani uchun bu yerda 5000 mAh batareya qo'yilgan va undan tashqari qutisini ichidan 120 vattlik tez quvvatlagich chiqadi ya'ni 10-15 daqiqa ichida bemalol kerakli darajagacha quvvatlab tashlaysiz telefoningizni xullas oldin ham ko'rsatganman sizlarga bu modelni endigina chiqqandi. hozirgi kunda mi telefonlarning orasida eng zo'ri mana shu haqiqatdan ham o'tgan telefonlarga qaraganda yaxshigina yangilatishdi va rivojlantirishdi mi telefonlarni ha aytgancha xiaomi o'zbekiston instagram sahifasida ular ko'pincha har xil konkurslarni o'tkazishadi va sovg'alarni berishadi odamlarga shuning uchun agarda konkurslarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz mana shu videoni tagida xiaomi o'zbekiston instagram sahifasiga olib boradigan havolani qoldirib ketganmiz o'tib bemalol ishtirok etinglar va har xil sovg'alarni yutib oling faqat o'zimizni konkurs o'tkazavermizku to'g'rimi boshqa joylarda ham yutib turinglar bu narsani ha aytgancha mikrofon o'zgarib qolganiga ahamiyat berdinglarmi pismiq teacher azam kelib o'g'irlab ketdi mikrofonimizni boshqa joyga mana mana bunda yozyapman umid qilamanki butun hozir yozayotgan videoyimiz yaxshi ovoz bilan chiqib keladi bo'lmasa hammasini azamga to'n endi davom etsak agarda protsessor bu telefonning miyasi bo'lsa uning xotirasi haqida ham alohida gapirib o'tish kerak xotira ikki turga bo'linadi doimiy va operativ operativ xotira ba'zida to'rt sakkiz o'n ikki gigabayt bo'ladi uncha katta emas chunki uning ichida mana aynan hozir bajarilayotgan ishning ma'lumotlari saqlanib turadi vazifa bajarilib bo'lgandan keyin ma'lumotlar o'chib ketadi masalan siz ovqat yeyotgan paytingizda ham miyangizni qoshqini qanaqa ushlash kerak ovqatni qanaqa chaynash kerak uni qanaqa yutish kerak shu kabi vazifa va ma'lumotlar bilan to'ldirasiz ovqatni yeb bo'lishingiz bilan darrov bu ma'lumotlardan va vazifalardan miyangizni bo'shatib yuborasiz ya'ni bu narsalar haqida o'ylamay qo'yasiz butun kun qoshiqni qanaqa ushlash kerak deb o'ylab yurmaysizku to'g'rimi ana operativ xotira ham xuddi shunday ishlaydi faqat vazifa bajarilayotganda to'ladi keyin bo'shatilinib ketadi doimiy xotira esa doim saqlanib turadigan ma'lumotlar uchun kerak rasm video musiqa va boshqa fayllar mana masalan bizni ham e, do'stlarimizni yoki yaqinlarimizni qanday ko'rinishni doim eslab turamiz-ku bu ham doimiy xotiraga kiradi ammo shu narsani bilingki agarda telefonni xotirasini to'ldirib qo'ysangiz ya'ni agarda telefonni xotirasi fayllar bilan bitib ketsa musor bilan bitib ketsa telefon qotishni boshlaydi nega chunki xuddi odam tanasi va tomirlari kabi telefonga ham joy kerak ya'ni mana masalan odamning tanasida va tomirlarida qon yurishi uchun joy kerakku agarda odam semirib ketsa va tomirlari bitib ketsa ana shu qon yurishmay qoladi telefonda ham xuddi shunaqa agarda xotira to'lib ketsa telefonni ichidagi jarayonlar u yoqqa bu yoqqa yura olmaydi va xuddi qon yurishmagani uchun odam infarkt bo'lganday telefon ham qotib qolishni boshlaydi ba'zi bir paytlarda o'chib qolishi ham mumkin shuning uchun shaxsiy tavsiyam xotirani doim taxminan qirq foizini bo'sh tuting o'n mingta bir xil rasmni olib tashlab hammasini saqlab o'tirish shart emas keraklarini qoldiringlar kerak emaslarini o'chirib tashlang xullas ana shu xotirani ichida saqlangan ma'lumot bitlar ya'ni bir va nollar ko'rinishida saqlanib turadi va kerak bo'lganda xotira ana shu ma'lumotni protsessorga yuboradi protsessor esa ularni biz taniydigan ya'ni bizga taniqli bo'lgan jism yoki elementlar ko'rinishiga olib keltirib displeyga chiqarib beradi xo'sh endi protsessor bu telefonning miyasi bo'lsa batareya bu protsessorning yuragidir hech qanaqa hisob kitob uchun javob bermaydi faqatgina energiya ya'ni jon bilan ta'minlab turadi bu yerda oson hammasi batareyani qancha ko'p qiynasangiz u shuncha tez charchab qoladi xuddi yurakka o'xshab masalan batareyani qancha ko'p haligi tez quvvatlagich orqali quvvatlasangiz u shuncha tez charchaydi Э, qancha ko'p energetik ichsangiz yuragin yurak ham shuncha tez o'tirib qoladi aytgancha batareyani qanday ishlash haqida bitta alohida video chiqargan edim uni mana bu yerga bosib ko'rsangiz bo'ladi endi telefonning ko'zi kamera haqida gaplashadigan bo'lsak kameraning asosiy detali bu matritsa matritsa linzaning orqasida joylashgan bo'ladi ushbu matritsa rangli piksellardan iborat bo'lib linza orqali nimani ko'rsa ana shu narsani eslab tasvirlab qolgani harakat qiladi shu piksellar yordamida va eslab qolgan ma'lumotni darrov protsessorga yuboradi protsessor esa berilgan ma'lumotni yig'ib siz taniydigan ko'rinishda keyin displeyga chiqarib beradi aytgancha kamerani qanday ishlashi haqida ham alohida video chiqarganmiz uni ham mana mana bu yoqqa bosib ko'rsanglar bo'ladi shunaqa gaplar texnoshpazlar qisqa ekskurs bu juda katta va chuqur mavzu shuning uchun har bir detalni hali alohida ko'rib chiqamiz mana masalan batareya qanaqa ishlashi kamera qanaqa ishlashi haqida e, video chiqarib bo'lganmiz undan tashqari esa bluetooth qanaqa ishlashi haqida ham video chiqarib bo'lganmiz buni bosib ko'rsanglar bo'ladi yana bostiryapman ancha mana bu endi izohlarda yozinglar yoritilmagan detallardan qaysi birini birinchi bo'lib e, qanaqa ishlash haqida video qilaylik Э, o'ylashimcha albatta protsessor tanlagan bo'lasizlar lekin kim biladi balki boshqa detallarni tanlab qo'yarsizlar hamma izohlarni o'qiyman shuning uchun yozinglar keyin esa man bu narsani qaror qilib video chiqaraman xo'sh siz esa texnoplov kanali edingiz layk bosinglar obuna bo'linglar bizani rivojlanishimizga yordam beringlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr backstage Варить, все будет нормально. Парень. Моя А, это уже другой. Да, кадр. это уже чуть-чуть другой кадр. Так. Так, есть теперь кадр сверху. А, нет, Так, теперь чуть быстрее, чтобы интер... Подними ложку. Иди. Есть? Угу.